Сурімі. А ви знаєте, що саме таке? Сурімі. Пора вам дізнатися. В Японії так називають подрібнене філе океанічної риби. Видаляємо з філе воду та холестерин, і залишається щільне біле м'ясо риби сурімі. Розсекречено. Далі буде.